Assalamualaikum. Hai guys. Hari ni saya nak cuba Indomie Aceh. Ini daripada Indonesia. Selalu dengar good review about this. So saya saya nak try lah first time. Ni ada telur puyuh dengan ada bawang sikit. I want to make it simple sebab saya nak rasa dia punya rencah tu sendiri. So kalau betul sedap, memang saya beli yang ni je lah kot nanti. Bismillah. dia ada petas sikit dan dia punya mie ni macam tebal daripada indomie biasa yang original tu kan ya eh, sudah lah dia ada masam-masam ada rasa rencah-rencah lebih sikit Siapa yang cakap Indomie Aceh ni sedap? Betul. Ini memang sedap. Saya makan uh, kena dengan selera saya. Dia pedas-pedas. Indomie dia tu tebal. Dia tak muak. Dia tak masin sangat. Disebut dia ada rasa pedas masam. Terima kasih siapa yang sudah tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga tekan bell button. Bye. Assalamualaikum.